Qorong'u tun Mashinalar tinmas Yurakda vasli Tinmay seni so'rab Mashinalar temas. yurakda vasli tinmay seni so'rar mana ko'zlarim kimgadir kerakmasdir mani ko'zlarim kimgadir kerakmasdir lekin kerak bo'lgan ko'zlar begona armon qalbimni qiynaydi yomg'ir yomg'ir yog'ar yomg'ir tun bugun yuragim titilib ketdi bugun cheksiz g'amga tashlading nechun bari sevgim gunohim uchun dardlarimni yuvib yog'ar yomg'ir sezmassan sensiz naqadar og'ir beg'ubor sevgimga aylab jabr o'limga tashlading misli qabr qorong'u tun ko'rinmas nur azob berib olding huzur cheksiz zulmat kutar meni bahoru gullar kutar seni yomg'irlarda o'q oh, urarman men o'sha payt kimnidir o'parsan sen yuragim titilar ayni shu payt meni bir eslamasan nahot shu payt mana ko'zlarim kimgadir kerakmasdir lekin kerak xosdir lekin kerak bo'lgan ko'zlar begona armon